произошел опорос. Опорос, опоросилась наша обезьянка. Всі ви знаєте обізянку. І Опоросилася вчора. Ну, грубо говоря, сьогодні зараз туди-сюди буде їм сутки поросятам. Значить, по опоросу вопросів нема, претензій нема, все нормально, все отлично. Опоросилося 11 штук. І зразу ж в перві сутки із 11 Джуджу. Три ушло на радугу. Трьох штук. І то я утром прийшов. Два було, поки прийшов, опять до неї там через півчаса зайшов, уже третій лежить. І четвертий лежав, ми вже відкинули четверту, він почав шевелитися, то я його так потихеньку-потихеньку розкочегарив і він вроді би вигав. А всі чотирьох почти придавило. Ось такі поросята. Це вона теж покрита аматором. Ну, получается тоже э, опорос, обезьянку, опорос 11 штук и минус 3. 8 штук осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, и тут а два. Бежит туда. Давай, давай, давай, давай, давай. Туда, під лампу. Ховайтесь. Бежи туда. Біжи, маленькі, біжи. Коротше, отакі опороси. О, обізянки. Це для неї так 11 штук, це рекорди. Вона така у нас по опоросам не дуже. Було 7, було 2 чи 3 і було, по-моєму, 10. А це 11 і трьох придавило. Ну, от буває таке. Грубо говоря, як 10 штук, то нормально було б, ну вже осталось 8. І то скільки буде до кінця, неізвісно. Цей цак тут один уже восставший із мертвеців. Ми його єлі клигав, розкочегарював, шатав його тряс, робив йому масаж серця, то нормально окліяв. Я вже і не знаю навіть де він. А в нього, по-моєму... А, ось він, ось стоїть він, у нього синяк на, е, на спині. Осінь, да, да. Оце він синяк на на спині ззаді, да. І вона ж, звісно, здорова. І ото така неоковира і коротше отак. Ну я їх е, посадив на 2 часа, потім покормив, опять посадив. І так раза три 4 зробив. І зараз вони сюди всі під лампу лізуть, типу як гріться, привикли тут сидіти. Ну а так не оковира ти наша. Чвиркаєш. Вуха насторожила. А в нього нога оцього, ножка. Не може наступати на ногу. Може нога поломана. Та ні, ну вроді би ж ходить. Видать. Та дай Бог пройде. Ну коротше отак, отакий опороз. Все нормально, ну є жертви. Без жертв ніяк. да, в того поросенка нога, я так придивився, і на неї не може і наступити на ту ногу. От вона. Он він он він іде під лампою. Бачите, не може наступити на ногу. Ну, Я думаю, не поломана, бо оце він пищить. А може і поломана. Та ні, навряд ли, що поломана. Може просто... Ну чуть-чуть наступає он. Ну не знаю що буде, як буде. От, зараз буде лягати. О. Вона неспокійна якась. От ляже встане. І за цього, що це вона лягав, встає по 50 разів навіть при опоросі, е, після опоросу і за цього це в неї жертви. Якщо, допустимо, е, взяти барашку і машку Евки, ті сутки навіть більше не вставали. Там якщо раз встала якась і все, а це неспокійно. Ляже, встане, ляже, встане. От і за цього і жертви. Хтось не вийшов вовремя і все. А ось це порося, з ногою. Ну не знаю, от у нього. Оця нога, ну що. І на неї наступити не може. Не знаю, що буде, як буде, але коротше таке. Он єлі нас... Та він на неї, мабуть, і не стає на ту ногу, так. Да. Весь синій. Якщо виживе, називаємо кіборг. Так, друзі, на другий день. Поросята всі живі, здорові, але ну, цей поросенок не може наступати на передню ножку взагалі. Де він там? Зараз я його піймаю і наложу йому бандаж. Думаю, поможе і він зможе наступати на неї. Он він. Вон вона, бачите? У нього зігнута і він не може на неї взагалі наступати. А я наложу бандаж, щоб він рівно ставав. Обізянка вже почала кушати, все нормально. Ну і поросятку вже все, успокоїлось, вроді би не дали. Поставлю. Тихо, тихо. Так, друзі, вставай сюди. Ось ми йому наложили бандаж отакого типу. Ну не знаю, щоб не так нога, типа рівніше, і ти вже спокійно. Рівно ходи криклівники. Коротше, подивимося, що буде. Ховайся, Отак. Еластичним бінтом. Поднесу його до мами. Через пару днів понаблюдаємо, як він буде себе вести. Хто його знає, що. Ну, ну і будемо робити перев'язку. На перев'язки кожен день вечором, з'являвся. Так, он він ходить, ну йому вже проще наступати. Він так ровненькою ножкою наступає. Буває рівно держа, буває. О, о, о, і пішов, і пішов. Рівно, бачите, стави. Оп, оп, рівно вже. Уже о, о! О! Та він мотається вже як бога в штанях тут. Нормально, вон, вон він бігає. Він зараз, я думаю, сутки пройдуть, ну цей день пройде і нога буде в нього копитися рівне. І він буде мотатися туди-сюди. Ладно, дай Бог, подивимося. Ну, обізяна заразюка така. Щось мені підказує оставити за щільових полов пару свиноматок молодих, а обізянку відправити в ковбасний цех. Як не одна, головна боль одне, так друга. Чи Чвиркає. Також, друзі, підкупив трошки сої. У мене тут було, ну ще б докупив. Соєвого шротика. Соєвий шрот беру Харківська область, город Мерефа, Номер телефона по своєму маршруту. Там прямо в центрі, почти за центром, якщо їдеш в сторону Харкова, за центром 300-400 метрів, поворот вправо і там цех, де е, роблять соєвий шрот. Ну, тобто жмуть сою. Отак. Ну, Вона буває така мелка, а буває такими крупними кусочками. Так що кому треба і хто рядом живе, оставлю номер по сої під відео. Передавайте хазяїну привіт. Кажіть привіт вам від водолаги Стасяна. От, друзі, грубо говоря, 5 часов вечора. Вот так. Темно вже Тут я двері відкрив, тому що жарище. Скільки у нас зараз? 20, 26. 26, да. А до 40. Відкриваю. От виходить барашкини. 8 штук е, ті, що вижили. 8 це барашкини оці з менших що ми останню забирали. А ось її 6, що ми старших забирали. Ну це, звісно, ну, такі побільше, ці вже давненько ж їдять корм, а ці тільки почали їсти. Я їм лампу, бо вони самі-самі менші з усіх. Ходять вниз ось сюди. І вже в нас почався понос. Він вже бачу. Хтось уже дрище один. Уже почалось. Сюрпризи пішли. Ну ладно, понаблюдаємо. Хто іменно, що і як. Це машкини. Ну, ці поносів в них не було. Йдуть хорошо, їдять дуже хорошо. Барашкини теж, поносів нема. Їдять хорошо, все хорошо. Так, эти. Ну теж з поносів не замічено. Жопки чисті. Сплять біля буржуйки. Вон аж красні. Ну, жарко тут. Зачем им тут лампа? Тоже нормально. Корм едят хорошо. Ну и эти. То же самое. Це один виводок з этими. Корм їдять хорошо, воду п'ють. Дивлюсь, тоже не жалується. Все нормально. Ну а так, друзі, я наблюдаю. По какашкам кукурузна палочка і он таке, ну як, не понос, но не кукурузна палочка. Сметана густа. І так наблюдаю. Потім ще завтра гляну, хто іменно за цих. Ви бачите, тут то ходять густими, вон, кукурузні палочки, ну хтось один вже сходив і жидким. Позамо, подозріваю, що той. Під хвостом у нього чорненьке. Ну, завтра подивлюся, що і як, як воно буде. То тоді, так, да, він, ага, отой. Кабанчик чи свинка. Будемо боротися. Коротше, що, так у нас і є. Все вже всі е, 30 поросят у нас тут. Їх хоч 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 1, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. И тут опять 25. Да, и тут а, тоже их 5. 30. Вот получается 30 поросят. Із моїх двох опоросів. Кого придавили, кого я і сам убрав, бо були там такі, що вже непригодні, якби поросята то наступила, то ще як цей у мене малий. Неізвісно, що з ним буде. Як він буде з тою ногою, поможе цей бандаж чи ні, і як вона зростеться, і чи буде він, ну, виходить, він все одно з усіх наймедлений. Отой, що з бандажом. Тобто є варіант, що вона його, ну, є у нього шанс, що його придавлять. Тобто він не вспіє відскочити вовремя, ну і так далі. Ну, а там буду наблюдати. Звісно, погано в таких ситуаціях, як нормальне поросятко, красиве, хороше і і з ногою проблем. Може так і дибать буде, не знаю. Коротше, буду держати вас в курсі, якщо що, покажу. Воду їм наливаю теплу, чисту, так само тут. Чистенька, тепленька, ну тобто. Ну, Я думаю, оцих буде понос, бо ці самі менші, і вони е, практично предстарт не їли, оці барашкини. А так всі ті їли предстарт. Навіть при свиноматці примашки оці 11 штук їли нормально предстарт. Я підсипав кожен день, вони їли. А ці барашкини ну, практично вони їли. Так ото. Ну не знаю, що буде. І ось оцей малий, що вона йому наступила на ногу. У нього щось навіть задній сустав. Е, якийсь ну, необичний. Воно то зажило, рослось, ну все одно він з усіх найменший. Ну а так всі, слава Богу, нормальні. Я і забрав у барашки, тому що думаю, звісно, їх би ще б дні 5-8 подержати біля свиноматки, вони б крупніші були, але думаю, щоб загуляли примерно в одне, в одне время. Тобто ну, там желательно по один день-два перебої. І щоб так підгадати, щоб був опорос теж в одне время у цих свиноматок. Якщо там в кого більше, в кого менше, поросят переділив, поділив, ну і так далі. Думаю, так. Ну і також наблюдаю по щільовим полам, зараз туди не піду, бо темно вже, там світа нема на щільових понаблюдаю, скільки ж мені все-таки туди штук оставить, 20 чи 25 оцих. Тобто, якщо зараз я до е, Нового року тих додержу і подивлюсь, що є ще свободне місто для 5 штук, то запущу оцих уже 25 штук. Оце, Оцей порося б'ється в цій клітці постійно. Зараз тут виясне і полізе в оцю клітку. И в них всегда хтось із покусаними вухами или там, или отута. Тобто якийсь такий, видать, у них главарь. Оце, що це витворяє. Ну заморився, чого лізти? -то? Що ти хочеш доказати? Що ти головний? Те друга взагалі кімната. Тебе своя територія, будь на своїй. Зачем лізти на другу територію і огризатися? А тут теж барашки не задніх не пасуть. Самі маленькі он які. Ми ж саті якісь. Спинка така масивна буде. Помагайте йому. Бо той більший від вас. На 10 днів старше, помагайте менше. О! А, так там там підтягнувся ще один, дивіться. Оце голодаючі. Понагідалися, раді і все нормально. Хтось дрища, хтось не дрища. Ну, вроді би так по всім этим у нас дві клітки проблемних. Тут а хтось дристанув оці клітки і не понравився мені. Дрескунець там. Ну, то такий він не дрескунець, але все одно оці дві клітки зараз поки в мене під прицелом буде. Оця і оця. Подивлюсь, що буде завтра. Коротше так, друзі. Туди пеньок укинув вон, і він чверкотить собі потихеньку. Все позакривав, щоб тяги не було. І тут ще не знаю, ну до утра буде тут ташкін. Я їх не розрубую, спеціально такі, що сучка, тьото, пеньки, таке, що не розрубуються. Я так попиляв пилку на такі шайби товсті, щоб закидувати сюди. І мені то, що треба. Тут он цей проголодався їсть, а еті віддихають. Коротше, отак. Вон, вуха покусані, все. Розібрався. Ну зачем ото лізти? Неізвісно. Ну, і, і, з усіх оці самі крупні. Це перші, що ми забрали перші першої свиноматки. Ну вони, я думаю, вони всі зараз приблизно місяць-два вони всі зрівняються. Як на щілях, ну там 20 днів різниці. Ну, особо так і ну так видно, що чуть менше. Ну 20 днів, а тут аж 9 днів. І ну, різниці особо не буде. Вони підтягуються. Тобто всі будуть на глаз одинакові. Коротше, отак. Що тоді? Не будемо їм мішати, хай віддихають, лягають спати. А ми підемо теж вже віддихати. Все, управились, поубирали, почистили, насипали, водички поналивали, все в них нормально. Ташкент. І виключаю світ. Отак. І все. І отак вони. Тут у них світильничок. Оцього світильника вистачає і цим бачить. Та вони то понаїдали, зараз спать полягають. Хто вже спить. Коротше, так. Так що, друзі, всім спасибо за внимание. Будемо слідити за цей 30 поросятам і за тим этим, з бандажом на ноги. Що і як. Всім спокійної ночі.